one day اليتامى الخراب ترن ترن تليفوني بيرن والبرد سوسن صوت هيكن قالت تعالى بسرعة لبيتي وشطاني وزع عليا وزن وفضولي خدني ورحت لها صوتي رق وقلبي دحن بتقول عايز انا اغني لها اصلي بصراحة صوتك بيكن على عالدنيا وعلى السنين والناس والبشر والمجروحين زعلت تعبت عليا صعبت دموعها نزلت الخدين يا لوس انا عايز الحل سوق صور صور عور عور لايك الليل قبل قبل كسكس كالليل الليلة دوب دايب ليه فهمتوا حاجة تولي فهمتوا حاجة تولي عوجن عنطسة بطلوا عوزة ده احنا مؤسسة فاتحين مدرسة والكل كده تحلموا بالسيد ضرب ونفضنا امه كنيسة احنا وصلنا بدأنا العالي وانتم محتاجين معجزة وانتم محتاجين احنا سن ولما نسن وبتتجن وتيجي تترن عشت طيب في الدنيا والكل كان جاي عليا مش ضعف ولا خوف ولا الا ولا حتى مشلوله ليا ولا حتى مشلوله ليا لما بقيت راجل الشله الكل بيرحب بيا الكل بيرحب بيا طب ليه تهيس وتميز وتخلي الدنيا بالمعكوس الجاحد احسن من الطيب اصل في زماننا حياتنا فلوس اصل في زماننا اللي بيعاملنا اصل احنا لغتنا السنداله احنا محدش يشغلنا في المجال عاملين كعباله الاداره عبد الله ابو يعني الرئاسه يعني الشداله كله يخاف يهاجر بلاده اصل احنا جماد نبويه بدر جاد وسيد جاد وعدوله مساكن السريه الادب يا زميلي كينا اوعى تعمل يا روايه احمد شوقي وباسم شوقي والميسه شارع قبضايا الحريه سوقي وعمر دسوقي باعت تحية للبابات باعت تحية للبابات حمو سوقي روية دسوقي يفك دي ضربة اخوات يفك دي ضربة اخوات هنرمي مسا جراح دباح اسكندراني مش للسياح مسا الادارة تجي الحارك مش خلاص هنسمع عليك يا قرد انت بطلت رد اوعك يا قرد تعمل لي خد قلنا الميزان صاحب الميزة يعني الميزة لحسام الدود يعني الميزة لحسام الدود حرية رفعت رايد الفن وقالت لحنطق بطل زن الميزة جاي دار السلام باسم صاحبها لناصر الجن باسم صاحبها لناصر الجن احمد لوسي كاتب اللي يسقف على حسك انت زايدين انا مش بجامل ولا بكاش دي شهادة كل البنات مين دي شهادة كل البنات مين دول عشر صانع حكايات تنجي الرصة لو بطفيات فعله دايما سابق قوله عوقت بقك هتموت ياض عوقت بقك هتموت ياض واي بنت تقع من نظرة وفي الحياة كتير دي بحر كلامه كتبنا مقال بقلمه جاب كل الكافيات عمو فتحي ده الجنرال king كلام المهرجانات سحر عقول كل البشرية وصيت واصل الأهرامات سحر عقول كل البشرية وصيت واصل الأهرامات غنى دينه مع الحرية موتوا بغيظكم يلي في